Yo no paro a pegarme, no me alejo de desastre Su flow va para descarte, su flow ya tiene descarte. Dale al pie si quieres fallar, mucho fuego y poco aire Fuma de eso, vamos flyer, creepy with no money paper XXXLR freshman Triple X, triple X rotamos fresh, XXLFR freshman Saliendo de X más se escucha esta Trapero, rapero, como quieres que te llame? Por mí te digo feca, por eso que tú flyaste Te dice por mi barrio que los tigres tienen hambre Parda cuando te veas solo panda por la calle Fuck the shit en el barrio ni el manguacho pa' dormir Por la calle mueve plata pa' animar y ribo La tendencia de tu banda por un pucho de una pil con mi mente para poderme dormir Es muy pendiente, tiene flores cushy que que tiene la patilla. azul y la ven patilla no quiere Mami estoy para los verdes, sea Mario está billete Me chupa un huevo y tu hater, mayo sigo siendo nene ven, tu banda empieza a rezar El niño llegó tarde así que díganle nomás Yo sigo con lo mío viviendo en la soledad Fabricando papeles Amén a baby boy de original Si hay desfila tu perribo night Te muestro baby, yo ya empecé a cobrar Así que cuando llámame para contar Ya, llámame para contar Ya, llámame para contar Ya ya. Excepte S excepte S Abem, amén, abem Yeah